Всім привіт! Для кожного із нас мотивування учня є одним із найголовніших аспектів роботи. І я вам хочу розповісти про дуже дієвий метод вправа, яка називається хрестики-нулики. Всім відома дитяча гра. Давайте розберемося, як і де її можна використовувати. Отже, де можна використати? Це виховна робота або урок української мови чи літератури. А тепер давайте детальніше. Отже, виховна робота. На яку тему? Наприклад, що ми знаємо про Україну, Францію, Італію або будь-яку іншу. Я використовувала дану вправу під час проведення першого уроку, якраз саме про Україну. Як проводити? Клас ми поділимо на дві команди: це може бути емблема або колір. І по черзі команди обирають клітинку, відповідають на питання і намагаються заповнити або вертикаль, або горизонталь, або діагональ. Можна також провести декілька турів даної гри. Яке оформлення? Ми ділимо 9 клітинок однакового розміру на аркушах паперу або розміщаємо на інтерактивній дошці, або ж на екрані через проектор. Давайте подивимося приклад. Столиця, державні символи, література, відомі споруди, мова, популярний спорт, природні дива, традиційні страви, історичний діяч. Відповідно, діти мають заповнити або ось так, або горизонтально, або по діагоналі. Відповідаючи правильно на питання, ви маєте заповнити цю клітинку символом команди, яка дала правильну відповідь. Якщо ж відповідь не дають, суперники можуть відповісти. Я наводжу приклад Франції. Що стосується уроку української літератури, на яку тему ми можемо провести таку гру? Біографія письменника, зміст твору, літературні угрупування або література рідного краю. Тем дуже-дуже дуже багато. Давайте подивимося приклад дитинство, дата народження, літературна течія, в якій працював автор, перший твір або вірш, жанр творчості, псевдонім, місце народження, відомий вам твір, рід літератури, в якому працював або працює. Питання можуть бути і інші, які для вас є більш прийнятними. Щодо уроку української мови, на яку ж тему писати нам таку гру? Це може бути характеристика частин мови, розділові знаки та пунктуація, лексикологія, фразеологія тощо. Я не наводжу вам прикладів з української мови, ви можете, я думаю, зробити це самі, вже ґрунтуючись на певних прикладах. Я вам дякую за увагу. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Якщо запитання є, чекаю вас в коментарях. До нових зустрічей!